Últimamente las gráficas han estado bajando bastante de precio y por ese motivo ya se puede hablar de gráficas calidad-precio, ya que antes valían más del doble de lo que en realidad harían valer. En este video presentaré una gráfica de gama de entrada con una relación calidad-precio por su tipo de gama, ya que vamos desde los 150 dólares hasta los 390 dólares, ya que este video es la primera parte de otras dos que voy a hacer, en las cuales haré lo mismo con una gráfica de gama media y el último video con una gráfica de gama alta. El enfoque principal aquí son los videojuegos AAA y también los shooters, así que si estás aquí por otras cosas, tal vez este no sea tu video. Después de buscar en la gama de entrada por un precio de 180 dólares, encontré dos gráficas muy buenas y bastante parecidas. Y esas son la GTX 1650 y la RX 6500 XT. Una diferencia es que la RX 6500 XT rinde un 13% más y lo podemos verificar en distintos benchmarks que se encuentran en internet y que más adelante les mostraré. Y esta se encuentra por tan solo 180 dólares versus los 184 dólares de la GTX 1650. Tienen en cuenta que escogí las dos con disipaciones parecidas para comparar mejor su precio y además de que en las temperaturas pues también se parezcan bastante. E igualmente en los videojuegos casi siempre es mejor la RX 6500 XT, ya que la GTX 1650 es más recomendada si quieres streamear o crear contenido, pero ambas son muy buena opción, aunque personalmente me iría por la RX 6500 XT, ya que no me interesa de streamear. También recordar que la RX 6500 XT rendirá mejor una placa madre de PCI Express 4.0 e incluso en PCI 3.0 sigue siendo mejor que la GTX 1650. Y aquí unos videitos de los test de ambas gráficas para que ustedes puedan ver pues, las diferencias y también las temperaturas y todo.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 En conclusión, la RX 6500XT será mucho mejor para jugar, pero si quieres crear contenido, la GTX 1650 será la mejor opción, así que tú debes mirar por cuál lado irte. Recuerda suscribirte para más videos y darle like a este video si te gustó y también comentar qué gráficas por menos de 200 dólares tú recomendarías y quizá mejor que esta. Nos vemos pronto y chao.